This is it, the one and only Gona. Hai happy guys, ini bukan Nestapa, tapi Nestape. Nestapa lagi bad mood, kalau Nestape bikin good mood, bikin nagih banget, kayak wine gitu deh. Kalau gue sih pakai Nescafe, jadi goks abis.